पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हाल अभी कुछ ऐसा है सलाह ये दुख का खत्म नहीं होता भाई पाकिस्तानियों का दुख खत्म ही नहीं होता मगर क्यों एक तो पाकिस्तान की आर्थिक इकोनॉमिक पहले से डूबी हुई है हाँ हाँ। आई एम एफ के सामने लाइन लगा के खड़े हुए हैं हाँ फॉरन रिजर्व के नाम पे सऊदी अरब और चाइना से मांगी हुई भीख है थोड़ी सी आए दिन टी वाले पाकिस्तान के अंदर धमाके कर रहे हैं कभी बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं कभी इस्लामाबाद में कर रहे हैं रोज इनके आर्मी वालों को इनके पुलिस वालों को जन्म की सैर पे भेजे जा रहे हैं और तालिबान वाले अलग ही इनके अफगान बॉर्डर पे उड़ाए जा रहे हैं ये दुख इन पाकिस्तानियों का पहले खत्म नहीं हो रहा था ऊपर हज़रत सऊदी के शेख ने जय श्री राम और बोल दिया जय श्री राम ये तो इन पाकिस्तानियों के जले पे नमक छिड़क दिया भैया बिलबिला गए बौखला गए होश आवाश खो दिया और एक और बात जो अक्सर सेकुलर लोग मेरे को कमेंट करके जाते हैं आप पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाते हो ये करते हो वो करते हो इंसानियत की बात किया कीजिए तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है अगर आप कोई ऐसे इंसान को जानते हो तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचा देना की पाकिस्तानी तुम हिंदुओं के बारे में क्या सोच रखते हैं और हिंदुस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं फिर मुझे आके बोलना की मैं गलत करता हूँ या सही करता हूँ और ऐसे लोगों की तादाद कोई ज्यादा नहीं है मुश्किल से दस होंगे और इंडियन है पाकिस्तान पता नहीं तो मुझे फिर वो तो सीधे माँ बहन ठोकते हैं उनकी तो मैं काउंट ही नहीं करता गिनता ही नहीं मैं तो वो तो स्पेम बॉक्स में पड़े रहते हैं तो समय खराब नहीं करते सीधा चलते पाकिस्तान गाड़ी स्टार्ट कर पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूँ उनको एक वीडियो दिखाऊंगा गाइस दुबई के एक शेख हैं जो कि योगी स्वामी जी के सामने आते हुए आने से पहले स्टेज में आकर कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं गाइस जय Shri Ram Murari Bapu I am not as eloquent as you are but uh, I just want to say a few words. Thank you for honoring us with your presence. Uh, the UAE is truly a land of tolerance and love अरबी हैं जो कि हिंदुओं के एक महफिल में जाते हैं तो वहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जो सा उनका एक स्वामी जी होते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ बात करते हैं वो आप सुनिएगा उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा क्या ये शेख जो कर रहे हैं सही है या गलत है गलत कर रहे हैं मुसलमानों को ये कहना ही नहीं चाहिए जाके जो कहते उधर जो है जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं बेसिकली वो मुसलमानों को अपनी उसमें सलाम कहना चाहिए वो जय श्री राम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं वो जो है शेख साहब को ये गलत कहा उन्होंने नहीं कहना चाहिए था जो मतलब ये नकली मुसलमान सिखाएंगे असली मुसलमानों को कि तुम गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो अब कन्वर्टेड मुस्लिम हो <laughs> खुद का वजूद तो देख लो तुम तुम्हारी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी अगर तुम कागज ढूंढने लगोगे तो हिंदू ही निकलेंगे गलत कर रहे हो खुद तो अच्छा काम करते नहीं हो दूसरों को भी नहीं करने देते हो मुसलमानों का ये ये नहीं कहना चाहिए जारी बात है उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो क्या कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए लाज भी रखनी चाहिए बंदे को जो जो ये शेख शेख किस तरफ जा रहे हैं जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर ये सब कुछ हो रहा तो हम क्या करेंगे एज अ मुस्लिम तुम मेरे भाई तुम छाती कूटोगे बस और कुछ नहीं करोगे ऐसे ही है क्या कहते हैं जब शेख होगा ये हालत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए हालांकि सऊदीया के जो शेख है वो माना जाता है उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था सीन जब वो ये हरकतें करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे आपको पता आपको पता दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर तेरह टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाके पूजा पाठ भी कर सकते हैं क्या समझते हैं हम ये सही है या गलत है गलत है होना नहीं चाहिए ये चढ़ा समझाओ इसे समझा दुबई तो एक टूरिज्म हब है तो टूरिज्म हब में जो लोग मतलब के वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है तकरीबन 60 परसेंट हिंदुओं की इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर तो वहाँ पर अक्सरियत को देखते हुए उन्होंने मंदिर बनाया तो मंदिर बनाना कोई गलत बात है या सही बात गलत है क्योंकि जिस आप देखे ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं क्या कहते हैं आपको पता इंडियन में भी जहाँ है उधर भी साठ से सत्तर परसेंट मुसलमान ही रहता है हिंदुस्तान में कितने मुसलमान रहते हैं उधर भी साठ से सत्तर परसेंट मुसलमान ही रहता है थोड़ा गूगल कर लेते हैं मेरे भाई आज तक के मुताबिक इसमें छियानवे दशमलव छह साढ़े तीन करोड़ हिंदू और सत्रह दशमलव दो दो करोड़ मुस्लिम हैं। भारत की कुल आबादी में उन्यासी दशमलव आठ प्रतिशत हिंदू और चौदह दशमलव दो प्रतिशत मुस्लिम हैं। इस बंदे को ये भी ज्ञान नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमान कितने रहते हैं हिंदू कितने रहते हैं मन से उड़ाया जा रहा है साठ सत्तर परसेंट मुसलमान रहते हैं क्योंकि मैं चूतिया हूँ मेरा दिमाग चूतिया है मर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए कहते हैं उनके लिए जो बना रहे मंदिर मुंदर तो फिर उनमें इनमें फर्क क्या रह जाएगा Seriously, what इनको बनाने नहीं देना चाहिए इनको खुद नहीं बनाना चाहिए या बनाने नहीं देना चाहिए इनको बनाने भी देना नहीं चाहिए और खुद भी नहीं बनाना चाहिए तो फिर ये नाम के मुसलमान हुए ना फिर अगर जब उनके आप मंदिर के भगवानों को ला के इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी राय क्या गया सर इस्लाम तो कहता है कि आपके हाथ से आपके शर्त से आपकी ज़ुबान से आपका पड़ोसी महफूज रहना चाहिए तो सर अगर हम किसी को उसके मज़हब की खुली आज़ादी देंगे तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम ने तो कहा ही नहीं है किसी को मज़हब को मतलब कि किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करो उनको मस्जिद ना तो कहीं नहीं है नहीं वो तो नहीं है मगर फिर भी आप एज आ मुस्लिम जो क्या कहते हैं अगर आप यहाँ पर कहें जी रेसकोट में भी एक मंदिर बना दिया जाए हिंदुओं आए आगे बैल बजाने शुरू हो जाए तो फिर ये तो बात तो नहीं है मतलब के मंदिर नहीं बनने देना चाहिए जारी बात है नहीं बनने चाहिए वो वैसी बेवकूफ़ों की अकल पे पड़ता है उनको पता ही नहीं वो कहते जी हमारे सात जन्म होंगे अलग अलग की तरफ से एक है उसके बाद दोबारा नहीं ज़िंदगी मिलनी और ये भूखे नंगे कंगले पाकिस्तानी अक्लमंद होते हैं तो भाई हम वो हिंदुओं को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है दुनिया जानती है कौन बेवकूफ़ है और कौन समझदार है सही बात है अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर फिर वो हिंदुओं की बस्ती है वहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते हैं फिर मस्जिद की भी नहीं बनाने देने चाहिए नहीं वो तो मुस्लिम तो देखे ना पूरी कंट्री में आधा कंट्री में है इस तरह हर मज़हब की हर उसमें होते हैं कंट्री में जो अमेरिका में भी हैं हर जगह होते हैं जो है हिंदू वगैरह और मुस्लिम जो है और ये गोरे जो है और क्रिश्चियन जो है इंडिया के अंदर हिंदुओं ने मंदिर भी जो मस्जिदें हैं वो भी तो बना रहे हैं फिर उनको भी तो नहीं ना बनाने देना चाहिए उनका भी मजाक खतरे में जाता है इंडिया में क्या सॉरी कह रहे हैं आप हिंदू इंडिया के अंदर न्यू मस्जिद जो बनी है तो उसके बारे में क्या कहेंगे इंडिया में जो मस्जिद बनी उसके बारे में कह रहे हैं इन्होंने देखे ना वो हमारी जो मस्जिद थी वो क्या नाम था उसका जो बड़ी मशहूर थी जिसपे इन्होंने हमला भी किया था हिंदुओं ने जो क्या कहते हैं जब कोरोना के टाइम पे जो क्या कहते हैं इन्होंने किया था ना उसको डैमेज वगैरह भी किया था क्या था लाल मस्जिद नाम था क्या था अब लाल मस्जिद तुम्हारे पाकिस्तान में और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था जिसकी शायद ये बात करना चाह रहा है देखो मुझे याद नहीं इन्होंने हमला किया था तो इन्होंने कहा था अजान जुने यहाँ से बंद करो और जब कोरोना आया तो इन लोगों ने खुद जो हिंदुओं ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था आपको पता मुझे भी भाई साहब यही वाला नशा चाहिए जो इस बंदे ने किया हुआ है बिल्कुल इंसान को बेपरवाह कर दे लापरवाह कर दे पता ही नहीं क्या चल रहा है आंड संड जो मुँह में आया वो बग दो बस जाहिलो कभी तो लॉजिक की बात कर लिया करो नहीं सर देखें कि वहाँ पर अगर मुसलमानों के साथ और मस्जिदों के साथ ऐसा होता है तो हमारा दिल कितना दुखता है यहाँ पर भी हमने इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन बन रहा तो हमने नहीं बनने दिया तो इसको कैसे देख वो अच्छी बात उन्होंने नहीं बनने दिया क्या कहते हैं जो तो फिर वो जो हिंदू भी यही कहते हैं कि अच्छा किया कि हमने के जो कि इंडिया के अंदर जो मस्जिद थी वो बनने नहीं दी नहीं मज़ी तो बनी हुई शहीद हाँ वो जो आपको पता जिसपे बड़े धंधे फसाद भी हुए थे और आपको पता वो शहीद करने की थी गुम्बद जाके गिराने की की थी उन लोगों ने जो है तो उसके बाद फिर काफ़ी मुस्लिम्स ने भी वहाँ के जो थी कम्युनिटी जो है उन्होंने उसको किया था उसके लिहाज से जो है वो उठाया था उसका जो पर जो है काफ़ी चीज़ जो है अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ नाइनटी के अंदर जब बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढाया गया था तब पूरे पाकिस्तान में 2000 मंदिरों को तोड़ा गया था नेटवर्क न्यूज के मुताबिक 6 दिसंबर उन्नीस को जब भारत में अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया तब पाकिस्तान में भी करीब एक मंदिरों को निशाने आरोप लिया गया हिंदुओं को काटा गया था लानत है तुम लोग पे लानत तो मेरे भाइयों तो आगे मेरे पे तोकित करने से पहले मुझ पे इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार जो ये पाकिस्तानी जहालत फैलाते हैं और ऐसे काफ़ी वीडियो मेरे चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे जो सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत बांटते हैं आज हमारे यहाँ भजन कीर्तन चल रहे हैं तो आवाज़ में आपको सुनाई दे रहे होंगे रीच गिर गई है व्यूज़ गिर गए हैं अर्निंग गिर गई है आप लोग ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो ना सब्सक्राइब करते हो तो भाई पंद्रह हजार लाइक करवा दो भाई ने बोला करने का तो करने का और जहाँ जहाँ इन जाहिलों की जहालत पहुँचा सकते हो पहुँचाओ और दिखाओ दुनिया को देखो कितने बड़े जाहिल ये सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं आप लोग अपना ख्याल रखिए आपका आपके लिए पाक से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम